29 no son 30. Espero que al menos a los 30 ya sepas qué hacer con tu vida. Entiendo lo que te pasa ya, pero te lo juro, para mí tus estrellas son muy sexys. Huellita tapa arriba. Cuando el amor a tu vida llega, simplemente lo sabes. Eres una mujer maravillosa, pero a veces me hace sentir como que no soy suficiente para ti. Tal vez sería bueno darnos un tiempo. ¿Quieres vivir conmigo? ¿Qué? Ya hablé con tu madre. Ah, espérate, con mi mamá hablaste. O sea, tú y ella se juntaron a decidir como si estuviéramos en Arabia Saudita. ¿Qué, qué me pasa, mamá? Que tú y José decían mi vida como si fuera 1800. Eso me pasa. Y él estaba tan ilusionado, estaba todo tan bonito. Bueno, ilusionado se quedó porque ya Oye, oye, y Renzo rico, ¿no? No quiero pillar Mira, mira, mira, es la huevona. Así ah, la tiene. Oye, bueno, ¿qué no vemos a Lalo? ¿Qué ha pasado? He escuchado que se van a mudar juntitos. ¡Oh! <laughs> ¡Salud por eso! <laughs> ¿Bailas? Muy alto para ti, chao. A los ojos el shot porque un pichicorto más y me caso con mi madre. ¿Nunca has tenido miedo de que tu vida pase y nada de lo que realmente esperabas suceda? ¿Cómo ¿se puede saber quién me ha traído este modelo de quinta que no tiene ni un solo abdominal? Shh, Pero que me escuchen.